ትዝ ይለኛል ማንም አልነበረ ከጎኔ ትላንት በበረሃ ትዝ ይለኛል። አጥፊው ፈጽሞ ጠፍቷልና ከእንግዲህ ወዲህ ባንተ ዘንድ አያልፍምና አመት ባሎችህን አድርግ ስለቶችህንም ክፈል ይላል። እስኪ ክብር፣ እልልታ፣ ጭብጨባ ሃሌሉያ ደስ ብሎኛል በጣም ሁል ጊዜ ይሄ ቤቴ ነው። ታውቃላችሁ ነብዬኒ በጣም ወደው ወዳጅ ጓደኛዬ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በሱ እየሰራ ያለው የጌታ መንፈስ በጣም ከፍ ባለ ሁኔታ ደግሞ በዚህ ጊዜ ላይ እየሰራ ስላለ ክብር ስጡት። እንደገና ጸጋው ነው ይሄን ያደረገው። ጌታ ይባረክ። በጣም ደመቅ አድርጉና ጨብጭቡ። ግድ የለም እንወዳለን። አሁን ጌታን እናመልከዋለን በዚሁ መንፈስ ሃሌሉያ። ውለታህን እናስበዋለን። የረዳህንን ያገዝከንን እያሰብን እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ ልናገር ብልማ የምለው ነበረኝ አልረካብል እንጂ ቃላት እያጠረኝ ለውለታ ምላሽ ሚሆን ምን አለና የልቤን ጉዞይ ይብዛል ምስጋና አረሳው የሚታወቅልኝ ቸርነት ለእኔ እንደገነነ ምስክር ነኝ እንደምትረዳ የሆነልኝ ባንተው እንደሆነ አረሳውም ሁሉም ይስማልኝ ምህረት ለእኔ እንደገነነ ምስክር ነኝ እንደምትራራ የሆነልኝ ባንተ እንደሆነ አቅሜ የምበረታብህ በሰው መሃል ምትሆነይ ድምቀቴ የኋላዬን ነገር እየሸፈንክ በአደባባይ ያላፈረም ፊቴ ለዚህ ነው ምል ባለ ውለታዬ ለዚህ ነው ምል ተመስገን ጌታዬ ለዚህ ነው ባለ ውለታዬ ለዚህ ነው ተመስገን ይመስገን ጌታዬ። እጆች ከፍ ይበሉና እስኪ ለዚህ ነው ምል ባል ውለታዬ፣ ለዚህ ነው ምል ተመስገን ጌታዬ። አረሳው ሁሉ ይስማልኝ ቸርነት ለእኔ እንደገነነም ምስክር ነኝ እንደምትረዳ የሆነልኝ ባንተው እንደሆነ አረሳውም ሁሉም ይስማልኝ ምህረት ለእኔ እንደገነነ ምስክር ነኝ እንደምትራራ የሆነልኝ ባንተ እንደሆነ አቅሜነ የምበረታብ በሰው መሃል ምትሆነኝ ድምቀቴ የኋላዬን ነገር እየሸፈንክ በአደባባይ ያላፈረም ፊቴ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው እጆች ከፍ ይበሉና እኔ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው እኔ አረሳው ትዝ ይለኛል ማንም አልነበረ ከጎኔ ትላንት በበረሃ ትዝ ይለኛል አንተነ ኃይልን አደስክልኝ ሆነ ሕይወት ውሃ ትዝ ይለኛል የዛሬውን አይተህ ልጅ ሳለው ለክፉ እንዳልተውከኝ እዚህ ልኛለ አዎን አረሳውም ጌታዬ ክብር ያከበርክኝ አረሳውም ሁሉ ይስማልኝ ቸርነት ለእኔ እንደገነነ ምስክር ነኝ እንደምትረዳ የሆነልኝ ባንተው እንደሆነ አቅሜለ የምበረታብ በሰው መሃል ምትሆነ ድምቀቴ የኋላዬን ነገር እየሸፈንክ በአደባባይ ያላፈረም ፊቴ አረሳውም እኔ አረሳውም እኔ አረሳውም እኔ ሁሉ ሰው ይናገር እስኪ እኔ አረሳውም እኔ አረሳውም እኔ አረሳውም እኔ ትዝ ይለኛል ማንም አልነበረ ከጎኔ ትላንት በበረሃ ትዝ ይለኛል አንተነ ኃይልን አደስክልኝ ሆነ ሕይወት ውሃ ትዝ ይለኛል የዛሬውን አይተህ ልጅ ሳለው ለክፉ እንዳልተውከኝ ትዝ ይለኛል አሁን አልረሳውም ጌታዬ ሁሉም አልፎ እዚህ መድረሴ በአንተ እንጂ በች በራሴ ክብርን ላንተ እሰጣለው። ሁል ጊዜ አመልክሃለሁ መች ረሳው መች ዘነጋው ሁሉንም አስታውሳለሁ ከሕፃንነቴ ጀምሮ ስትመራኝ ማዳንህን አይቻለሁ እጆቼን ላንሳ ላክብር ምስጋናዬን ተቀበለው ብቻውን ታምር የሚያደርግ የሚረዳ ረንዳንት ያለ ማን ነው? ረንዳንት ያለ ማን ነው? ረንዳንት ያለ ማን ነው? ረንዳንት ያለ ማን ነው? ረንዳንት ያለ ማን ነው? ረንዳንት ያለ ማን ነው? ረንዳንት ያለ ማን ነው? አረ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ድብልቅልቅ ያለ ጭብጨባ ልልታ ያለው ሰው አምጡ ምስጋናውን፣ አምጡ ዝማሬውን፣ አምጡ አምጡ ለኢየሱሴ አምጡ አምጡ ያንስበታል፣ አምጡ ከፍ ያለ ክብር ጨምሩ ለጌታ ይሁንለት ክብር በሽብሸባ እረ ኢየሱስ ልዩ ነው፣ እረ ኢየሱስ ልዩ ነው፣ ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅ አምላክ እሱ ነው፣ የኔ ጌታ ልዩ ነው። ያንተ ጌታ ልዩ ነው ለወዳዳ የሌለው ብዙ ክብር ይሁንለት በሽብሸባ ኧረ ኢየሱስ ልዩ ነው ኧረ ኢየሱስ ልዩ ነው ለወዳዳ የሌለው ታላቅ አምላክ እሱ ነው የእኛ ጌታ ልዩ ነው የእኛ ንጉሥ ልዩ ነው ተወዳዳሪ የሌለው ታላቅ በልልታው በጭብጥ ዝማሬያችን ለሱ ብቻ ለሌለው ليلة وعدها إلى تأثر لسوبتها ليلة وعدها ليلة وعدها تبت تأثر لسوبتها ليلة وعدها ليلة وعدها ليلة وعدها ليلة وعدها ليلة وعدها ليلة وعدها أمتو مسكنة وين أمتو አንቱ ይገባዋል አንቱ አንቱ ለኢየሱሴ አንቱ አንቱ ያስበታል አንቱ ጨምሩ ለጌታ ጨምሩ በተዋበ ዜማ ዘምሩ ጨምሩ ለጌታ ጨምሩ በተዋበ ዜማ ግብር ግብር ከትቢያን አነሳኝ ስለ ቸሩ ጌታ የምለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይበላ አንደበቴ በየዋሁ ጌታ ልዘምር ለውኜ ላመስግን ለውኜ ወለታ ልዘምር ላመስግን ወለታ ውለታ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ እልል ብል ተውኝ ውለታ አለብኝ ብጮህም ተውኝ ውለታ አለብኝ ብጨፍር ተውኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ ስወድቅ ላነሳኝ ለምደግፈኝ ስለ ቸሩ ጌታ ብለው አለኝ ተመስገን ተመስገን ይፈታ አንደበቴ በየዋሁ ጌታ ተቆፍቷል በቴ ልዘምር ለወዬ ላመስግን ለወዬ ውለታ አለብኝ ልጨምር ለወዬ ላመስግን ለወዬ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ ውለታ አለብኝ ላሸብሽብ ተወኝ ውለታ ለብኝ ብሰግድም ተወኝ ውለታ ለብኝ ለብዙ ለብዙ ዘመናት ቶርክቼ አልተለየው ወሩሮ ወሩሮ ማይስተው ዛወሌ ተባለው ዳዊት ላይ ወሩሮ ለምንድን ይሳተው አዝኖለት አይደለም እግዚአብሔር ዳርጎት ነው አዝሎለት አይደለም ግብር እጁ መታ ጌታ መታ እጁ መታ ጌታ መታ እጁ መታ ጌታ መታ እጁ መታ ጌታ መታ እጁ መታ ግብር እጁ መታ ጌታ መጣ እጁ መጣ ጌታ መጣ እጁ መጣ የካወጣ ለብዙ ጦር ከጃል ለለየ ወሩሮ ወሩሮ አይስተው ዛወሌ ተባለው ዳዊት ላይ ወሩሮ ለምንድን ሳተው አዝኖለት አይደለም እግዚአብሔር ታርቶት አዝኖለት አይደለም ግብር ሕክምና የካመጣ ሕክምና ሞትን የሚከለክለችው ጭንገፋን የሚከለክለችው ሃሌሉያ ኪሳራን የሚከለክለችው ሃሌሉያ ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ክብር ከፍ ያለ ክብር ከፍ ያለ ክብር ከፍ ያለ ክብር አለ ብዙ ክብር አለ ብዙ ኃይል እንዲህ ነው ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል? አረጀ ተብሎ ሁልጊዜ አዲስ ነ እጆች ከፍ በሉና አለ ብዙ ክብር አለ ብዙ ክብር አለ ብዙ ኃይል እንዲና ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል? አረጀ ተብሎ መርዶ አይነገር ጨምሮ መርዶ አይሆንም። በቤትሽ እኮ ነው ያለው መንፈስ። አይሆንም፣ መርዶ አይሆንም፣ ሐዘን አይሆንም። ትልቅ ነህ አንተ አትታወቅም ለዘመን ቁጥር አይገኝም የማቀውን ልናገር ብሞክር ሌላን እግዚአብሔር በየለቱ ሌላን ትልቅን አንተ አትታወቅም ለዘመን ቁጥር አይገኝም የማቀውን ልናገር ብሞክር በየለቱ አዲስ ነው እግዚአብሔር በየለቱ አልተጋነንም የእስካሁኑ የተዘመረው በየቀኑ አትጨረስም ተብራርትህም ከተባለልህ በላይንህ አልተጋነንም አልተጋነንም የእስካሁኑ የተሰበከው በየቀኑ አትጨረስም ተብራርትህም ከተሰበከው በላ እጆች ከፍ ይበሉና አለ በሰው ክብር እንዲና ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል? አረጀ ተብሎ መርዶ ይነገር ሁልጊዜ አዲስ ነ አምላኬ ክበር አለ ብዙ ክብር አለ ብዙ ኃይ እንዲነ ብሎ ማን ገልጦ ያውቃል? አረጀ ተብሎ መርዶ አይነገር ሁል ጊዜ አዲስ ነው። እንደዚህ ብለን እንጨርስ እስኪ። አንድ ነገር ተረዳ ትልቅ ምስጢር ገባኝ በምንም ሁኔታ ውስጥ አንተ እንደማትለኝ እኔ አንድ ነገር በራልኝ ትልቅ ነገር ገባኝ በምንም ሁኔታ ውስጥ አንተ እንደማትረሳኝ ልበል መልካም ነህ መልካም ነህ ልበል መልካም ነህ መለወጥ ማያውቅህ ልበል ልዩ ነህ ልዩ ነህ ልበል ልዩ ነህ መተጊያ የሌለ ልበል መልካም ነህ መልካም ነህ ልበል መልካም فعلنا يكبرنا يا يسوس كفعلنا ويكبرنا ኃይላትን ሁሉ የሚያስግደው የኢየሱስ ስም ነው። ከስሞች በላይ ስሜ ተሰጠ። ኃይላትን ሁሉ የሚያስግ في علينا ከፍ ይበልና eh, eh, ድንቅ ስም ተሰጥቶኛል የሚል eh, በዚህ ስም ድኛለሁ የሚል ካለ ሁሉ ላንተ በረ man 너한테 이 마이 됐네 እንሰግዳለን ፊት በመውደድ ማነው ባንተ የማይደለቅ እንሰግዳለን ፊት በ በምድር ሰማይ ልዑል ሆይ ማነው ከአንተ በላይ ግርማ ሞገስ ድምፅም ያስፈራ እኔ ያውቁሃል ጉልበት ሁሉ ላንተ ጌታችን ባለ ጭብጨባ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ይገባዋል ጌታችን። ከዚህ በፊት ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ አድርገው ተቀብለዋል። እንግዲያው የእግዚአብሔር ቃል የሆነው መጽሐፍ ቅዱስ ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል ባፉ መስክሮ ይድናል ይላልና እርሶም ይህንን ጸሎት አብረውን በመጸለይ ሰማይና ምድርን ለፈጠረው ለኃያሉ እግዚአብሔር ራሱን አሳልፈው ይስጡ። አብረን እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ። ኀጢአተኛ እንደሆንኩ አውቃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኔ ኀጢአት ሞቷል፣ ተቀብሯል፣ በሦስተኛውም ቀን ከሙታን ተነስቷል። ይህንን አምናለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ አሁን እቀበላለሁ። አባት ሆይ ስለ ተቀበልከኝ፣ ስላዳንከኝ አመሰግንሃለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ይህን ጸሎት ከልቦ ከጸለዩ እንኳን ደስ አሎት፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆነዋል። ለመንፈሳዊ ሕይወቱ የሚረዳውትን ተጨማሪ ትምህርቶችን ከፈለጉ በኒው ክሬሽን ቤተ ክርስቲያን በመገኘት መማር ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር 0940 40 00 00 ወይም 0940 50 00 00 ይደውሉ። እግዚአብሔር ይባርኮት። ኒው ክሬሽን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ሰው ለጌታ ክብር እያሸበሸበ አቤት አቤት ልኩራቱልኝ ሲል ለእኔ ዘንበል ተው እንጂ ተብሎ አይከለከልም ከሰው መሃል ሲያደላለኔ ለኔ የሰማሁትን አየሁት ባይኔ ልቡ ራርቶልኝ ሲለኔ ዘንበል ከውንጂ ተብሎ አይከለከል ከሰው መሃል ሲያደላለኔ ለኔ የሰማሁትን አየሁት ባይኔ አነሰ ምስጋና አነሰ ውለታው ሲታስብ አነሰ አነሰ ምስጋና አነሰ ያረገው ሲታሰብ ዝቅ በሉና ልኩራቶን ላይ ሲለኔ ዘንበል ተው እንጂ ተብሎ አይከለከል ከሰው መሃል ሲያደላ የሰማሁትን አየሁት ባይኔ አነሰ ምስጋና አነሰ ውለታው ሲታሰብ አነሰ አነሰ እልልታ አነሰ ያረገው ሲታሰብ አነሰ ያለኝ ከምንም ከማንም ያለኝ ለኔ የሚጠጋጋ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለኝ የሕይወቴ ቤዛ ያለኝ መከታና ጋሻ ያለኝ ፍጹም እርካታዬ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ያለኝ የዋርካት ጥላዬ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ እሱ ነው ያለኝ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ተማምኜ ወጣው በጌታዬ ጉልበት ጉልበት ጉልበት እኔ የፈራው ተመታ በድንገት በድንገት በድንገት ንጉሥ መጣ ቢባል የማይፈራ ማነው? አቤት አቤት ማን ነው? የጌትዬ ግርማ ከሁሉ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው፣ በላይ ነው ያለኝ ከምንም ከማንም ያለኝ ለኔ የሚጠጋጋ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ነው ያለኝ የሕይወቴ ቤዛ ያለኝ መከታ ነጋሽ ያለኝ ምርካታዬ ያለኝ ኢየሱስ ብቻ ያለኝ የዋርካ ጥላዬ ያለኝ እሱ ነው ያለኝ ያለኝ እሱ ነው ያለኝ ያለኝ ይለያል ያለኝ ያለኝ እሱ ነው ያለኝ ሰው ያለኝ ብር ነው፣ ሰው ያለኝ ዝና ነው፣ ሰው ያለኝ ጥበብ ነው እያለ ሲያወራ እኔ ቤት ኢየሱስ የለውም እኩያ ያለኝ ይሄ ነው ያለኝ ያለኝ ይሄ ነው ያለ ያለኝ እሱ ነው ያለ ያለኝ ይሄ ነው ያለ ውዬ አድራለው ከመንፈሱ ጋር ተመችቶኛል ሚስጥር ሳወራ አይሰለቸኝም ከሱ ጋር እኔ ተመችቶኛል ጌታ ለጎኔ ተመችቶኛል እኔ እኔ እኔ ኢየሱስ አለ በቃ ጎኔ ተመችቶኛል እኔ እኔ እኔ ኢየሱስ አለ በቃ ቆሟል ጎኔ ውዬ አድራለው ከመንፈሱ ጋራ ተመችቶኛል ሚስጥር ሳወራ አይሰለቸኝም ከሱ ጋር እኔ ተመችቶኛል ጌታ አለ ጎኔ ተመችቶኛል እኔ ኢየሱስ አለ በቃ ቆሟል ጎኔ ተመችቶኛል እኔ ወይ ወይ ወይ ወይ ወይ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ ይኸው ጭብጨባ ይኸው ጭብጨባ ይኸው ጩኸቴ ለመድኃኒቴ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ የፈታኝ ነገር ቀሰቀሰኝና በልሂድ ተነሳና ተፈቶ ስም የለም ይሰማ እልልታ የዘመና ታሬ ተለውጧልና ለፈታኜ ላዳነኝ ለጌታዬ ለኢየሱሴ ለፈታኜ ላዳነኝ ለጌታዬ ለኢየሱሴ ይኸው እልልታ ጩኸት ያለው እዚህ ቤት አለ። ይኸው እልልታ፣ ይኸው እልልታ፣ ይኸው ጭብጨባ፣ ይኸው ጭብጨባ። አባቶቼ በወይኒ ተጣሉ አይመችም ለማመስገን ሲሉ አረ እነሱ መቼ አብረመረሙ ጩኸታቸው ለጌታ አሰሙ። የወይኒው መሰረት ተናወጠ፣ በምስጋና ነገር ተለወጠ። ምስጋናይ አላጓደለ ችግር ቢበዛ አላጓደለ ችግር ቢበዛ እጨምራለሁ ሁሌ በደስታ አትከልክሉኝ አታስቆሙኝ ስደጋግመው ጨመረበኝ ብቻውን የሰዎች ልሳን ግልጽ አይችለው መላእክት ቃልን አወሱ ውድን ላድንቀው የፍቅር አምላክ የምሕረት ጌታ በአንተ God. በደስታ መልካምነት ችግር ቢበዛ እጅ ወደ አንተ አነሳለው ከመቀመጫዬ ወደለው ከእግሮች በታች ሰግ after love om lak na hinna om el kelu ni gus na hinna an exle om lak na hinna om el kelu ni gus na hinna ከወንዙ ዳር ተጠግያለሁ ፍሬዋንም ሁሌ እንደምሰጥ እንደማይረግፈው ዛፍ ሙቀትና ብርዱ ቢነሳ አልሰጋም ከስማለሁ ብዬ ሕይወቴ ከምንጩ ተዛምዷል። እለመልማለሁ ዝም ብዬ ይኸው አምልኮ ይኸው ዝማሬ ይኸው ይኸው ጌታ ይኸው ተቀበለኝ አሽትተው ላንተ ክብር ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ሲያንስ ነው ለመለመች ለመለመች ጌታን ስላገኘች ለመለመች ለመለመች የደረቁ አጥንቴን አለም ልሞልኛል ጽዋዬንም ደግሞ ጌታ ሞልቶልኛል በሞት ጥላ ሄድ Listen, know. ነው እንዲህ መሆኑ ከሆንኩት በላይ ገና ሆናለሁ እንደ እብድ ሆኜ እዘምራለሁ እኔ ማውቀው መልክ